Hola, buenos dias, welcome, hello, <laughs> was auch immer. Ganz spontanes Video. Ich habe eigentlich noch Invent Animate und Void Molition, alles aus dem Stream, jetzt eingeblendet, ähm, im Schnitt. Ich bin auch gerade mittendrin eigentlich und dann habe ich aber eine Benachrichtigung gekriegt, dass Breakdown of Sanity eine neue Single rausgebracht haben. Vor, wir schalten mal um, 43 Minuten und ich dachte mir, direkt mal aufnehmen, oder? Ich war von der ersten Single nicht so begeistert. Ich bin gespannt, was die neue Single drauf hat. Ich hoffe, der Untertitel funktioniert. Nimmt's mir nicht übel, wenn nicht. Ähm, YouTube ist Neuland für mich. Auf Twitch redest du Deutsch oder redest gar nicht. <laughs> ja, ähm, würde ich doch einfach sagen, gehen wir rein, oder? Breakdown of Sanity, Black Smoke, let's go. Oh. Lauter machen. Geiles Rhythm schon mal. Mhm. Black Smoke. Oh! Let's go! Ich mach, muss noch lauter machen. Es ballert. Geiles Riff. Ballert. Und vor allen Dingen geile Visuals. Oh, oh. Oh! Nasty! Oh, Chunky Guitars. Oh. Wow. Bevor wir weitermachen, ich bin gerade ultra begeistert. <laughs> also stärker als die letzte Single, die sie rausgebracht haben. Ich fand vor allem auch, dieser kleine Zwischenbreak war übel catchy, die Transition zum Chorus super stark. Mir gefällt der Mix auch deutlich besser. Ich habe das Gefühl, dass jetzt einfach die Gitarren viel, viel weiter vorne sind und nicht mehr so, so, sondern richtig schön, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, Eier haben. Und der Chorus ist ultra stimmig. Catchy, holt mich ultra ab. Ich bin gespannt, was die Jungs jetzt weiter delivern und ich bin sowas von geil auf diese fucking Animation. Die ist ja sowas von clear. Also ultra cool. Oh. Oh, ich hatte es im Gefühl. Groovy. Es ist halt ultra groovy. Oh, da ich mal direkt Bock zu moschen. <laughs> Oh, das ist neat. Nimmt so ein bisschen die Luft raus. Ist geil. Aha, uh-huh, aha, uh-huh, okay, okay. <laughs> yes! <laughs> yes, boy! They are back! Oh, ich finde diesen Sample so im Hintergrund so nice. Dieses Bro. Also, die hätten nicht mal irgendwie richtig Instrumental schreiben brauchen. Der Sample und darunter einfach ein normaler Power-Chord hätte gereicht, um so viel dem Song zu geben. Und die haben jetzt, also ich will das jetzt nicht runterreden, aber die Gitarren setzen halt nochmal einen drauf. Das ist so krass. Fuck. Oh, geile Transition. Mega. Auch diese. Diese, diese, diese Radio-Vocal-Vibes, diese Lo-Fi-Vocals im Hintergrund, die so mitschwingen, finde ich auch ultra stimmig. Super geil gesetzt, super geil bearbeitet, beziehungsweise auch geil in den Mix gesetzt, ultra fett. So droppen die nochmal. <laughs> Let's go! Oh, die Double Base, Bro. Give it to me. Oh! Boom. Alter, was ein Richt. Das wäre die erste Single gewesen. Hätten sie das als erste Single rausgebracht, perverses Comeback. Aber auch jetzt, perverses Single, ultra gutes Comeback, ultra geiler Mix, super Songwriting, typisch Breakdown of Sanity Breakdowns, die halt wirklich die einfach nur so über die Ohren flattern, wo du dir einfach nur das Gesicht verziehst und dir denkst, what the fuck. Ultra stark. Ich würde mir aber gerne nochmal eben diesen Breakdown, der, der Mid-Breakdown, der Haupt-Breakdown des Songs, wie der hittet. Auch einfach die Open String stehen lassen, dieses Bau, Bau, Bau, Bau. Und da diese Vocals, whoop, Masterclass. Also, checkt unbedingt Breakdown of Sanity aus. Äh, wie man hier sieht, iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, überall erhältlich. Hört es euch an und ich denke mal, die Jungs werden noch eine fettere Single rausbringen, wenn sie eine rausbringen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich bin noch etwas krank. <laughs> es kommen, wie gesagt, in den nächsten Tagen noch zwei weitere Reactions. Ähm, und ansonsten halt immer ganz spontan, wenn eine Single released wird oder euch irgendwas Geiles im Livestream höre. Den könnt ihr gerne, wie gesagt, auch auschecken. Alle Links unten in der Beschreibung, auch von der Single. Habt euch wohl, schönes Wochenende und bleibt gesund.